j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je suis de retour aujourd'hui pour partager avec vous les secrets de ma pousse. Déjà, pour revenir un peu en arrière, je suis naturelle, ça fait déjà environ 8 ans. Mais quand je dis 8 ans ici, c'est pas que pendant les 8 ans, je me suis vraiment occupée de mes cheveux. J'ai arrêté de me défriser en 2010 ou 2011, je ne me rappelle plus exactement. Mais j'étais nappie beaucoup plus par suivisme parce que je regardais les vidéos des youtubeuses américaines et tout qui parlaient du retour au naturel, qui avaient arrêté de se défriser. Je me disais, bon, puisque le défrisage m'avait tellement abîmé les cheveux, malheureusement, je n'ai pas les photos, sinon je vous aurais montré. J'étais naturelle par suivisme, mais pas naturelle du genre, voilà, je m'occupe des cheveux et je les observe pendant un certain temps pour voir comment ils changent, pour voir leur évolution et tout. Donc, ce n'est que en 2019, en fin d'année 2019, que j'ai décidé vraiment de me concentrer sur mes cheveux et de faire vraiment les choses qui m'aideront à changer leur texture, à les améliorer. Et de mai 2020, jusqu'à actuellement qui est mars 2021, j'ai vraiment vu un changement dans la texture, dans la longueur de mes cheveux et je veux partager aujourd'hui avec toi ce que j'ai fait et ce que j'ai arrêté de faire et qui m'ont permis d'arriver à ce changement. La première des choses que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait avoir des cheveux longs, qui m'a vraiment fait pousser les cheveux et que avant de commencer à faire ça, je ne comprenais pas. Parce que avant, comme j'ai dit, j'avais des cheveux naturels et tout, mais ma pousse était stagnante. Je me demandais toujours, mais pourquoi mes cheveux ne poussent pas Mes cheveux sont toujours au même niveau. Je me disais, mais l'affaire de naturel, là, c'est même comment et tout. Je ne comprenais pas. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que mes cheveux me démangeaient tout le temps. Je ne comprenais pas. Je me disais que, mais comment je lave mes cheveux chaque week-end Mais après avoir lavé mes cheveux, un ou deux jours après, je me rends toujours compte que mes cheveux me démangent. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ce sont les produits J'ai même essayé à l'époque de changer certains produits pour voir si, je... <laughs> si je ne développais pas des allergies avec certains produits, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Eh bien, la chose qui me démangeait les cheveux et qui m'a empêché pendant toutes ces années à avoir la longueur et le volume que j'avais, c'était l'eau. Oui, l'eau du robinet. L'eau du robinet en Europe, vraiment, c'est la cata sur les cheveux crépus. L'eau du robinet qui contient du calcaire, ce qu'on appelle les eaux dures. Cette eau m'a abîmé les cheveux pendant, pendant des années. Je regrette de n'avoir pas eu l'idée de comprendre que c'était l'eau en fait qui me créait beaucoup de problèmes. Donc, à un moment, je me suis dit, en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est quelqu'un, c'est une connaissance qui a attiré mon attention. Parce que tellement pendant des années, quand je suis arrivée en Europe, je, je me lavais tout le temps les cheveux avec l'eau du robinet et tout sur la douche. Et tellement les dépôts de calcaire s'étaient accumulés sur mon cuir chevelu qu'à vue d'œil, quand je prenais les photos et que je mettais sur mes statues et tout, on pouvait remarquer sur l'arrêt de mes cheveux qu'il y avait une certaine, il y avait une couleur blanche un peu qui n'était pas normale. Donc, c'est une connaissance un jour qui me dit, mais la photo que tu as mise sur ton profil là, qu'est-ce qui est blanc Pourquoi tu as un trait blanc sur, tes, sur, ton cul chevelu comme ça Je dis que, mais quel trait, blanc C'est où donc je décide de regarder la photo en profondeur, j'agrandis et je me rends compte que effectivement j'avais un trait blanc comme ça sur le devant de mes cheveux. La personne me dit arrête un peu d'utiliser l'eau du robinet et vois ce que ça donne. Je décide donc d'arrêter l'eau du robinet et surprise, non seulement je n'ai plus de démangeaison, les démangeaisons finissent complètement. Deuxième chose, au fur et à mesure que je n'utilise plus l'eau du robinet qui a le calcaire, je me rends compte que les dépôts blancs commencent à, se dissiper petit à petit. Je me dis ah donc c'est dans le calcaire qui était mon problème quand j'ai arrêté donc j'utilisais j'utilise maintenant j'utilisais depuis depuis euh, l'année passée jusqu'à présent j'utilise pour laver mes cheveux l'eau en bouteille l'eau minérale ou alors ce que je fais par moment quand j'oublie d'acheter même l'eau minérale ou quand je n'ai pas l'eau minérale à la maison c'est que j'utilise les belles de céramique filtrer mon eau. Pour celles qui ne savent pas, la méthode des pelles de céramique ou la céramique tout court pour filtrer l'eau, c'est une méthode qui est connue dans presque toutes les cultures du monde. Hein. Bon, je vais pas exagérer, mais je sais que j'ai une connaissance de l'Afrique du Nord, une, une, Algérienne qui m'a confirmé que ses grandes-mères aussi l'utilisaient pour filtrer l'eau. Donc moi, c'est ce que je fais maintenant. Je mets les pelles de céramique dans un, dans un récipient et tout. Je mets mon eau et je laisse la veille pendant toute une nuit et le matin je peux utiliser pour laver mes cheveux parce que toute la nuit il faut laisser au moins 24 heures. En laissant au moins 24 heures, les pelles de céramique réussissent à capturer les dépôts de calcaire dans l'eau et tu te retrouves avec une eau qui est très claire et saine pour tes cheveux. Donc c'est comme ça que je fais maintenant. Et dès que j'ai arrêté d'utiliser l'eau du robinet, vraiment j'ai vu beaucoup de changements. Le calcaire en fait qui est dans l'eau c'est un très mauvais truc pour les cheveux. Pourquoi Parce que quand tu laves les cheveux régulièrement avec l'eau du robinet, tu ne t'en rends pas compte, mais tout le temps, ça s'accumule sur ton cuir chevelu, ça bouche ton follicule pileux, ça étouffe ton cuir chevelu et ça fait en sorte que les cheveux ne poussent pas. Et tu vas rester, tu vas faire tous les soins possibles et tu vas te rendre compte que ta pousse stagne sans comprendre pourquoi ça stagne. Donc moi je te conseille d'arrêter si tu es dans une ville où il y a trop de calcaire, où l'eau est très dure, arrête parce que ce n'est pas aussi partout en Europe où l'eau est dure. Hein. Il y a des villes où l'eau est bien, où les gens n'ont pas de problème. Mais si tu es dans une ville où il y a du calcaire, vraiment, ne, ne, néglige pas ça. Prends ça en considération et arrête de te laver les cheveux avec l'eau du calcaire. Essaye d'investir dans l'eau minérale ou cherche-toi des pelles de céramique pour filtrer ton eau. Mais je préfère l'eau minérale. Les pelles de céramique, je les fais vraiment de temps en temps parce que tellement le calcaire m'a traumatisé et je me dis toujours que même en filtrant, ça c'est dans ma tête, hein. c'est juste que ça m'a un peu rendu par mais les, pelles de céramique fonctionnent quand même. Maintenant, c'est à toi de voir. La deuxième chose que j'ai décidé de faire, que je ne faisais pas avant et que j'ai décidé de faire, c'est de faire attention, de mettre beaucoup de l'attention sur les ingrédients des produits que j'utilise. J'ai fait une vidéo sur comment choisir les bons produits. Cette vidéo se nomme, si je ne me trompe pas, trois secrets pour choisir les bons produits. Cette vidéo est très importante. Je t'invite à voir la vidéo. Si tu ouvres la barre d'infos, tu vas voir, c'est la première des vidéos que j'ai mis dans ma liste vidéo à ne pas rater. Et je vais aussi laisser le lien ici. Cette vidéo est très importante parce que ça va te faire éviter de faire les erreurs que je faisais aussi avant. Et donc, quand j'ai commencé à lire la liste des ingrédients, mais ben, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de produits à la maison qui n'étaient pas bons du tout et que je mettais sur mes cheveux, ça me rendait les cheveux secs, ça me rendait les cheveux mais... Et ça crée des frustrations. Il y a beaucoup de naturels qui ont ces problèmes parce qu'elles ne font pas attention à ce qu'elles utilisent. Elles se découragent, elles ne veulent même plus être naturelles. Ah, vraiment, les cheveux naturels, c'est trop difficile. Peut-être tu as des produits que tu utilises qui ne sont pas bons. Les produits comptent aussi. Les produits aussi ont leur place. Les mauvais produits vont te faire croire que les cheveux naturels, c'est la chose la plus mauvaise qui existe sur Terre. La troisième chose que j'ai commencé à faire et qui m'a beaucoup aidé, c'est le homemade, le fait maison. Faire mes produits maison, faire mes crèmes maison, faire mes masques maison. Pour celles qui suivent mes vidéos depuis, vous avez vu, j'ai fait, il y a des vidéos que je fais de mes crèmes maison, des masques maison que je fabrique moi-même. Et je vous assure qu'il y a une grande différence entre un ingrédients que tu mélanges toi-même à la maison et donc que tu contrôles, tu sais la quantité d'ingrédients que tu mets, tu sais exactement que dans la composition, si j'ai mis ça, j'ai mis ça. Il y a une grande différence entre un produit comme ça et un produit que tu achètes en magasin parce que malheureusement, on n'est pas dans les centres de production de tous ces vendeurs, de tous ces marques de cosmétiques pour voir si effectivement ce qu'ils ont mis dans leur liste des ingrédients, c'est contenu exactement dans la quantité dans, la quantité, dans... Comment je dis ça on ne sait pas si ce qu'ils ont mis dans la liste des ingrédients selon l'ordre est vraiment comme ça parce que l'ordre dans la liste des ingrédients définit la teneur de l'ingrédient qui est mis. Ça veut dire que si on a mis cinq produits au début, ce sont les cinq produits qui sont contenus en majorité normalement. Mais on ne peut pas prouver que c'est vrai. Donc, ceci pour dire que le produit que tu fais à la maison tu auras toujours beaucoup plus de contrôle. Tu es sûr, tu as cette assurance, tu as cette tranquillité que si je mets le produit sur mes cheveux et ça ne donne pas, c'est parce que peut-être j'ai mal fait, j'ai mal composé et tout. Au moins, tu es sûr de ça. Donc moi, depuis que j'ai commencé à faire mes masques à la maison, mes crèmes pour cheveux et tout, vraiment, je suis très satisfaite et je vois l'effet que ça a sur mes cheveux par rapport aux crèmes que j'achetais avant et qui m'abîmaient même les cheveux. La quatrième chose que j'ai arrêté de faire et qui m'a aidé c'est d'arrêter les tissages, les perruques, les tresses, tout ça. Attention, je ne suis pas ici en train d'incriminer celles qui aiment porter tissage, perruque et tout. Je parle de mon cas et je te dis comment ça m'a aidé. Comme j'ai dit, je suis naturelle depuis en, à peu près un peu plus de 8 ans, disons 8 ans et tout. Mais le problème, c'est que je n'étais pas vraiment naturelle. J'avais juste l'idée de, bon, je garde mes cheveux crépus parce que le défrisage m'a abîmé les cheveux, mais je ne prenais pas vraiment soin de mes cheveux. Et prendre soin de ses cheveux veut dire observer ses cheveux, comment ses cheveux réagissent dans le temps. Et parlons peu, parlons vrai, tu ne peux pas vraiment observer tes cheveux, voir que bon, tes cheveux sont quittés d'ici pour arriver à là, tes cheveux ont poussé ou alors ça s'est abîmé. Si tu portes tout le temps les extensions, si tu portes les extensions 12 mois euh, euh, l'année, Comment est-ce que tu fais pour observer l'évolution de tes cheveux C'est impossible puisque chaque temps, dès que tu enlèves euh, les tresses, tu remets directement l'autre. Dès que tu enlèves la greffe, tu remets l'autre. Dès que tu enlèves la perruque, tu es toujours en train de changer entre différentes perruques, greffes, tresses et tout. Et du coup, tu ne peux pas vraiment savoir pas vraiment comprendre tes cheveux, savoir de quoi ils ont besoin, comprendre pourquoi ils réagissent d'une certaine façon. Et ça, c'était ça mon problème. Je mais je suis toujours en train de me coiffer, je mets les greffes, les perruques et tout, mes cheveux ne bougent pas, c'est toujours pareil. Essayons un peu d'arrêter de mettre les perruques là et tout. Et donc, en décembre 2019, j'ai décidé de ne plus mettre tout ce qui est perruque, greffe et quoi que ce soit sur mes cheveux. Je profite, je te montre ici mes photos de je mettais les perruques et tout. Donc j'ai complètement décidé d'arrêter pour voir vraiment comment mes cheveux devaient évoluer, pour pouvoir contrôler vraiment l'état de mes cheveux, pour pouvoir me dire, bon, comme je veux tel tel objet, comme je veux arriver à tel objectif, je veux la longueur, je veux le volume, je prends soin de mes cheveux au quotidien, je fais juste mes coiffures naturelles, mes twists mes chignons et tout, et je vois vraiment l'évolution de mes cheveux et ça m'a beaucoup aidé à obtenir la longueur que j'ai aujourd'hui. Quand j'ai arrêté, le bon côté aussi, c'est que je me suis rendu compte que mes cheveux de devant, mes tempes qui, quand je portais les perruques, étaient toujours un peu plus coupés. J'avais souvent les cheveux coupés ici devant. Mes tempes ont commencé à pousser. Mes cheveux de devant maintenant sont... Avant, mes cheveux n'étaient pas comme ça. Hein, quand je portais beaucoup de perruques et de greffes et tout, mes cheveux étaient un peu coupés ici. Parce qu'avec les perruques, ce moment de retirer, mettre et tout, ça te coupe les cheveux sans que tu ne t'en rends compte, que ce soit devant comme derrière. Les greffes, avec les mauvaises mains, avec le fil qu'on tire tout le temps, ça te coupe les cheveux. Et en plus, les greffes et les perruques étouffent les cheveux, ça étouffe le cuir chevelu. Ça en fait en sorte que ton cuir, ton chevelu ne respire pas comme il faut. Et moi, je l'ai toujours dit, j'ai un cuir chevelu quand j'applique les produits, ça a tendance à être gras après. J'ai besoin que mon cuir chevelu respire. Et quand mon cuir chevelu est libre, ça respire, mes cheveux poussent. Donc c'est toutes ces choses qui m'ont motivé à arrêter tout ce qui est greffe, perruque et tout. Et j'ai vu les résultats par la suite. C'était tout pour cette vidéo. Je voulais partager un peu ce que j'ai fait et qui m'a permis d'arriver à une certaine longueur. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a édifié. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Si toi aussi tu avais ce problème de pouce qui stagnait, dis-moi ce que tu as fait ou quel était ton problème, qu'est-ce qui te bloquait, qu'est-ce qui t'empêchait d'avoir la longueur ou le volume que tu voulais. Partage avec moi en commentaire. Et je te remercie d'avoir regardé la vidéo et te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye.